Ok, allora leggo io. La mucca fiorella. La mucca fiorella viveva in una stalla con la mucca violetta. Le mucche facevano tanto solo latte. Il letto della mucca fiorella profumava di realtà e di fiori. Spesso Fiorella mangiava solo i fiorellini colorati. Allora, iniziamo dal piccolo. La. Cosa facciamo? È una perché una sillaba. Ok. Ascoltate il suono. mu Mucca. Due. Due fuori. Come facciamo? C'è una doppia però noi la facciamo forte il suono. Perché non solo perché noi adesso che cosa stiamo facendo in realtà? Stiamo la divisione, la divisione delle scuole, bravissima Sofia. Quindi mu tra due a, a la mucca si ascoltate fiorella quanti suoni? abbiamo? Però che abbiamo? Una unica sola. Sì? Abbraccio. O? Da sola. Da sola, quindi trattino. Re. Abbraccio. La. La. È una doppia. Eh? Io non ho fatto. Sei già andata avanti, Ginevra? Sì. No, ascoltate. da quanti suoni? Tre. tre. Abbiamo in questo caso giusto tre mi, sillabe, tutte formate con la lettera B, con la consonante B, di, re, ba. Quindi quanti abbracci? Tre. Tre abbracci. Viveva. Ehi, un attimo! Abbiamo... È lo stesso che abbiamo fatto di sopra, è lo stesso del titolo della mia Cosa stiamo saltando? Ah, il la mucca che Eh, sì, quello. Ma che bravi, io non me ne sono accorta eh? allora la mucca fiorella livella nella quanti suoni? due quindi? no, ancora due, esatto, c'è una doppia ma sono quanti abbracci? due nella la doppia è sempre con la tre la doppia è sempre con la due sillabe sono una sillaba la la seconda non è una sillaba giusta? Nella sintagma non possiamo chiamarla sillaba, è un suono la doppio. La doppia è sempre con la la. Allora, giù, attenzione, attenzione c'è una difficoltà ortografica. Dalla

due abbracci. Talla. Sono due abbracci, sì, abbraccio. Perché ti dico devi abbraccio un abbraccio? Perché io dico sta là? No, dico sta là. andare lì e leggiamo? Liccio. No, invece che portato la I non c'è il suono duro, leggiamo? Co. Quindi, co abbraccio, n e da sola, trattino. La. Quindi? un abbraccio. Maestra, non stiamo riprendendo, non stiamo riprendendo. Stiamo riprendendo, via. Non vedete voi perché non posso fare riprendere, non vi posso fare vedere. Andiamo avanti. Mucca. Di nuovo, cosa abbiamo? Due guida Due abbracci. Eh? C'è una sillaba, c'è una doppia. E come ho sempre detto, non va bene come mi sono sillaba mica, ma lo faremo in seguito quando parleremo della funzione sillabica. Adesso fate attenzione. Violetta, già fatto, lo prendo. Violetta, quanti suoni? Dio, brava Emilia, qua, quando non l'hai ascoltato. Violetta. Però abbiamo, che cosa? Abbraccio, un trattino, un abbraccio, un abbraccio. Violetta. Ma è che davvero c'è una doppia. C'è una doppia anche. Andiamo giù. Le. Le. è una sillaba, quindi un abbraccio. Ma solo uno poi, perché c'è l'H. E adesso facciamo attenzione. Mu, che. Due. Due cosa c'è qua? Che un suono duro, perché un suono duro? Perché c'è la H. Se non ci fosse stata la Mmm, duro. Ecco, se non è duro accompagnato. Fa, c'è, cioè, fa, no. Sono quattro sillabe perfette o no? Sì. Fa, c'è, cioè, fa, no. Sì. Sì. Quindi quattro a bracci. tanto. Davide, ancora facevano tanto. Quanti suoni? Tanto. Tre. Ta. Che cos'è ta? Una Quindi una. Braccio. N. E quindi abbraccio Ora facciamo attenzione. Bu on. Quanti suoni? Due. all know fare una pausa. Perché inizia un altro frigo, un altro di un altro discorso. Abbiamo finito il primo discorso, allora adesso vediamo che cosa ci dice nel secondo periodo. Ma il il quanti suoni? Due. Il un'uomo. Esatto. Quindi abbiamo due... Quindi... Sì. Ora facciamo attenzione. 在打啊打啊！你，你刚我没打过来啊？是是，来。 Bambino. Re. Bambino. Ba è una. Tira. Quindi un. Andiamo. È momento. È da sola bravino. È ma la figlia. Di. Di. Vicino aperta. È una sillaba quindi. Abbraccio. Bambino. I, O, RI, quanti suoni? attenzione, man Obrigada. quanti sono? 5 però ne abbiamo P è una P di un P di un O quindi Re abbraccio Ni abbraccio Mi con Coraggi. Sono quattro sillabe. Abbiamo finito il discorso del Esatto. Quindi quattro a colorati. e leggiamo. Leggete anche. singing